masijonge i-overview yethu yelessons into yoba into okuqala esiyenzayo kuday one siya sitshatise sihlele iikhawunta zethu emfanekisweni ngosuku lwesibini siyatshatisa sihlele iikhawunta zethu emfanekisweni ze sizithelekise kuday three sithelekisa amanani ukuya ku-five size kuday four sibale uqala ku-one sesiya ku-five uday five ke ngoweconsolidation yena masijonge ke uba kwenzeka ntoni banzi phaa kuday one kuday one ke ndisebenzisa iposta yam yezilwanyana zasefama ndisebenzise i-ten frame yam ndisebenzise iikhawunta zam ezi zincamathelayo ebhodini ne mamela ke apha ndifuna ukummetshisa ikhawunta enye nesilwanyana esinye Umzekelo, uba ndisebenzisa inja, ndithathe ikhawunti eyi-one ndiyincamathile kwinja enye, ze ke ngoku emva uba zonke izinja ndizifumene ndiye ndihlele ke ngoku i-ten frame yam ukuze sizokwazi uyibala nabafundi ne le nto ke siyenza kuzo zonke izilwanyana ezipha kwiposta yethu siza kuthatha iikhawunta zethu ne emveni koba sithatha iikhawunta zethu sizazimetshisa nezinto ezikhoyo apha emfanekisweni ne ugqiba kwethu sizithathe ezaa nto sizihlele sizibeke apha iikhawunta zethu sizibale ke ngoku ne okay um ufuna ubala ntoni ndifuna ubala ntoni apha funa ubala ntoni sithando sam biza ngegama suyibala yibize yintoni leyo sifuna ujonga sifuna ujonga ntoni ihagu ne olrayithi sifuna ujonga ihagu sikhazi ondibonisa iphi ihagu iphi ihagu oyibonayo apha kaloku abafundi banomfanekiso ofana nqwa nalowo kwiposta ne apho bazawuzenzela ngokwabo bazimetshisele ii-counters kumfanekiso ze bahlele kulaa five frame yabo emveni koko ke babe nezinye ke ngoku ii-activities ekufuneke bezenzile ngolaa suku kuday two senza into efanayo siyametshisa siyahlela kodwa ke into esiyenzayo esiyongezayo kuday two siye sithelekise ezi zilwanyana zilapha kwipowusta umzekelo apha sibale iinkomo simetshise iinkomo sihlele iinkomo simetshise izinja sihlele izinja ze ke ngoku sikhangele zeziphi ezininzi zeziphi ezimbalwa babe nawo ke nomnye umsebenzi abawugqibezelayo kuday two Kuday three ndiye ndazoba ii-circles ndazoba nonxantathu kuba kaloku bendifuna ubabonisa ukuthelekisa isekile nganye isiya kunxantathu wayo apha emsebenzini wabo funeke bethelekisile izitulo nezilwanyana bathelekise iibhola nezilwanyana befuna ujonga zeziphi ezilinganayo zeziphi ezingaphantsi zeziphi ezingaphezulu babe nee-activities ezinika umdla kakhulu apho apho bametshisa iideska nezitulo iidespani kunye nemitshayelo sodlala so sobayithule game ne le game ithi one two three veza ne jonga so ndijonga so zandijonga so ndifuna undivezele abona pha esandleni sakho ungandivezela u-one ungandivezela u-two ungandivezela u-three ungandivezela u-four ungandivezela u-five ungandivezela unothi ne so sifuna ujonga uba ngomphi oveze ezininzi ngomphi oveze ezimbalwa okanye ziyathini ziyalingana ne okay iza ke sotsho sobayi-two sithi one two three veza okay iza one two three veza hawa veza kaloku xa sithi veza uyaveza ne iza ke beka one two three veza okay wu mna ndinezimbini wena unezintlanu ezam zimbalwa ezakho zininzi ne okay masiyi uzawuthetha wena ke kule game landelayo One, two, three, veza. Ithini ke? Okay, uthi ke wena zaka zakho zimbini ne, eyam inye, ezakho zitheni? Zininzi ne, ezam zingavi? Zimbalo, good girl. Ku day 4, hayi ke siye sasebenza mpela kuba kaloku besisebenzisa izixhobo ezibini. besisebenzisa amakhadi amanani sisebenzisa neeblocks zethu apha sinamakhadi amanani u-one ukuyokutsho ku-five basebenza ke bengababini kuba kaloku noku inabo ubunzinyana enabo into abayenzayo ke ku-one baye bakhe incochoyi eneblok enye ku-two bakhe iincochoyi ezineblocks ezimbini njalo njalo uyotsho ku-five apho ke ngoku bathelekisayo uba yeyiphi incochoyi eneeblocks ezininzi yeyiphi incochoyi eneeblocks ezimbalwa ndizambuza ndibuza umbuzo nindiphakamisele impendulo yayo nindiphakamisele incotho yayo kunye nenani layo ne o oh, mna sithi wena uzawuphakamisa inkokhoi wena uzawuphakamisa ntoni inani ndicela niyeke niyeke izandla zabo jongani kum mamelani kum mamelani kum ndicela umamele kum sisi uhlale phantsi ngeentsula zakho thank you all right yabona niyabona jwokuntu makajonga apha Le ntochoyi yam ineento ezintlanu ne ndifuna nindiphakamisele intochoyi eneento ezimbalwa ezimbalwa eke hayi pha okay nento ezimbalwa wu ndicela nindiphakamisele intochoyi eneento ezimbalwa okay wena phakamisa ikhadi layo okay ngubani lowo yimani ke ebantwini siyavumelana uba u-one into enye zimbalwa kunento ezintlanu uday five ke njengoba benditshilo lusuku lokuthini lokukhonsolidatha ngongumsebenzi besiwenzile iveki le yonke